حتى حدك يحدث معنا اخويا ما ننساش احنا في بعضنا وما نشتاش غيرك يجيك وتسمعهم عن تحياتي ما نسمعش افكارو فينا الحسر والشدة اللي ما تقطعش جيت مفتاح صاحبي حبه كان والك قيرم في مانا قيرم في مانا النور مكان تغريب بحكاية يا لحن انا وانت سايق قصص يا بحكاية يا نعبر العدنا وانت بنعديك Наша пощина, ты без либеранты Дэмбэт трип, а я ела в тысяч лет Мозги расшивы, фантазии, но Дивы, сики, сики, сики, сики, сики Наша пощина, ты без либеранты Дэмбэт трип, а я ела в тысяч лет Мозги расшивы, фантазии, но Дивы, сики, сики, сики, сики تدري يا طلعت مدي يا دنيا زيد يا دنيا زيد ديما ملاقيتي جمنا نمشي فيك مليتي انت تعرف انت جد معرف انت تعرف المجال وكلكم تعرف يا يا انت تعرف المستقبل والمصارف يا والله نعرف انا عارف صح مصارف We're straight, we're straight, we're straight, we're straight, we're freaking. Now drop this shit on that one. But whatever that is, got nothing in it. Now you're done, I'm freaking. No one will hear that shit. I'm not the one who will be. We're freaking, we're freaking, we're freaking. نعشق في الشي خاطر غاديش باللي بربي هيا يا كمل في طريق هيا يا وقت التطبيق قلبي في راسي وفرقتي ما فوقتي Oh,